Une feuille vide crée de la peur. Ce vide peut tout ou ne rien dire. La main doit guider la plume et doit savoir auparavant ce qu'elle voudra en tirer. Le bois, au contraire, guide sa substance et ses veines suggèrent le parcours à la main. La raboteuse découvre un nouveau motif qui s'étend et se fond avec les précédents, en les détruisant, les remplaçant, les complétant. Les lignes restent fixes mais à chaque correspondance, chaque fond ou peinture modifie tellement la composition, donnant des impressions différentes à chaque traitement. La quantité des variations confond, toutes les lignes changent de couleur et de luminosité. Le spirographe fume, légèrement brûlant, les restes d'un ancien travail. Voilà à présent la première ligne qui découpe les espaces pour créer des figures qui peu à peu dialogue, formant un tressage continu d'impressions et de suggestions. Au lieu de dessiner, la pointe se laisse guider en imaginant les vibrations qui traverseront ce bois, en pensant aux mélodies qui existeront. La température se sent sur la pointe des doigts comme un éperon tout d'un coup dynamique. La caisse harmonique est là, posée sur la table. Des lignes douces qui deviennent soudainement brusques alors que celles dures s'atténuent et se perdent. Là aussi, le bois est supérieur, puisqu'il satisfait sa propre nature et décide lui-même s'il veut faire partie de cette teinture ou pas. De plus, le bois se tend, se sèche ou s'étend, changeant ainsi à chaque fois l'expression du dessin. Enfin, la voici, une vigoureuse arcade, et toutes les oscillations restées qui parcourent le bois. Nous voyons le feu qui les poursuit, une à une, laissant une marque indélébile de toutes ses rides et tourbillons. from grace. I'll be calling you.